Labadiena, aš Salomė Matikanytė iš antros B klasės ir šiandien aš jums papasakosiu pasakojimą, kurį parašė Vytautas Račitskas ir kuris vadinasi Šūvis. Pradėjau. Išėjo Adamunkas į mokyklą, kelias jam netrumpas, tai ir svaidyklę su savim pasiemė draugams tai aišku nerodys. Eina, eina, vos išeina iš namų, ant šaligatvio randa akmenuką riešuto dydžio, pakelia ir pagalvoja savo. Tokie va kaip tik greičiausiai zvimbia. Paima, užtaiso ir paleidžia akmenuką. Pikšt Akmenukas atsitrenkė nuo medžio ir į kaimynų stiklą. Vos tik girdi, kaip stiklai susitrenkia ant žemės. Vaja, vaja, kas dabar bus? Adomukui pagalvojo jis.